ე რა кайდლა გათენა გამარჯობათ მეგობრებო როგორც თქვენიც უკანა ბომჟის სერიაში ჩვენ ვიმუშავეთ ხო სამსახურში და ეს არის ჩემი ბომჟის მეორე სერია დღეისთვის მე მგონდა რომ რა ქვია აა წასულიყავ ისე სამუშაოდ მე მაქვს ერთი იდეა რომელზეც არ მithkwams, მაგრამ ვიტყვი. ამიტომ მოდით აა ჯერ აა ჩავიდეთ. მოიცა, ხო. მოდით აა რა ქვია, ჩავიდეთ და წავიდეთ მაღაზიაში. დღესაც შეულები როგორც ყოველთვის. ძვე დირექტორს ვეტყვი, რომ დღეს უფრო ადრე გამომიშვას, იმიტომ როგორც თქვენ ხდებით მე აქ ახალი იდეა, ამიტომ მოდით წავიდეთ ახლა მაღაზიაში. აი, ასე და ნელა ვიაროთ. აჰა. შევხოთ აი ასე. და აი ესეც მაღაზია პრინციპში და წესით არიგით ჩვენ მოვედით. აი ეს არის. გამარჯობა. აა წესით ეს არის მაღაზია თუ არ ვცდები. აა ხო, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ და მოდით ვივიდეთ. ეს ან საჭმელი არის. მაგრამ რაღაც ჩემი პასპორტი არის. მოდი მივიდეთ. გამარჯობა დირექტორო. გამარჯობა იოსებ. დღეს სხვა სამუშაო გექნება. თუ დამეხმარები 10000 დოლარს მოგცემ. დამეხმარები? დიახ. რა თქმა უნდა, დაგეხმარები დირექტორო 10000, რავი, ეს რა შეიძლება იყოს. დღეს შოულები ვიმუშავებ, უბრალოდ უბრალოდ მინდა რომ დღეს რემონტი გავაკეთოთ და თუ დაინახე. აა, კარგი. უბრალოდ იმის თქვა მინდა რა, ცოტა გადაარჩა. ან უბრალოდ იმის თქვა მინდა რომ აა რა ქვია დღეს მე მინდა რომ ადრე გამომიშვათ რა სამსახურიდან აი სადაც ორი კლიენტი რო იქნება გამირემონტე ცოტა აღა კაი პრობლემა არ არის ხო და ანუ მინდა რომ დღეს ცოტა ადრე იმოვხნა რა სამსახურიდან წავიდე და იმედია არ იქნებით აა ხო რა და არ იქნება პრობლემები ამიტომ ეხლა მე წავალ და დავიწყებ მუშაობას ამიტომ აა ხო რა ვიღაც კლიენტი არის აქ არავინა აა მოდი გავაღებ ახლა აა დი ახალ ვარდ ჩვენ რატო გატეხეთ გამარჯობათ ორი წამით ახლა ვიმოვალ უბრალოდ დაკავებული ვართ რა ახლა დაგეხმარებით აა ხო აა თუ დამეხმარები ფულსაც მოგცე და გაგიშვებთ აა სუნიანი აა ისა სუნიანი ყველი მინდა. კაი, მაშინ დავიწყებ უკვე მუშაობას, ჩავიწვიმ ყველას. მოიცა, აი ეს. აა, დიახ, როგორ რა გინდოდათ, თუ შეიძლება მითხარით. თუ შეიძლება მითხარით რა გინდოდათ, ყველი, კი ბატონო. ავი მოგცემთ. არ არის პრობლემა. უშუალოდ ავიღოთ ერთი ცალი ყველი. აა, ხო. ესე ყალი. აი, აი, ღეთ სათხარც. თქვენ აი ესე. ალამაზია ახავრობა, დიახ. თქვენგან დღეს კარგი დღეა. რა შეიძლება მოხდეს, რა ვიცი. აა თუ შეიძლება 1 ცალი თქვენგან არის 1 დოლარი, ჩვენთან იაფიღირს, მადლობა. აი ესე და უკვე ბელდივით ისაუბრეთ 2 დოლარი. ამიტომ დაველოდოთ მოდი შემდეგ კლიენტს. მეგობრებო, ისე ახალი რემონტია ზუსტადაც და აი ეგა საინტერესო რატო არის ახალი რემონტი. გამარჯობათ, რით შემიძლია დაგეხმაროთ? რით შემიძლია დაგეხმაროთ? ნახო, ყველი და პური შეიძლება? დიახ. ატერია, მაგრამ კაი. ავიღოთ ახლა ერთი ცალი ყველი და ავიღოთ ერთი ცალი პური. აა უცბად სამ კლიენტს არ წავი და აჰა აი ესე აი აიღეთ მადლობა დიდი ორი ემერალდი ეყოფა ხუთი ემერალდი ღირს მაგრამ რა ვიცი ამიტომ რა შემდია ორად მოგცეთ ა მადლობა დიდი წარმატებები და მადლობა აი აი მადლობა და ჩვენ გვაქვს 6 ემერალდი ამიტომ დაველოდოთ შემდეგ კლიენტს, ეს აი გავიხედები გარეთ. ხო. და მე მე მოგიყვებით ჩემს აზერს ხო რა. ამიტომ მოდი დაველოდოთ. ველოდები ახლა შემდეგ კლიენტს გამარჯობათ, ჩემზეა დაგეხმაროთ. აა გამარჯობა, შეიძლება საზამთრო დავაშლიდი, ახ შეიძლება. აა ავიღოთ საზამთრო. აჰა. ვაშლი, ხო. აა ანი აჰა აი ესე და ჩვენ გვაქვს ერთი საძამთო და ერთი ოშილი ამდენი გინდოდათ ასე აა ეყოფა თუ აღებს დიახ ეყოფა იბა მომეწთ აჰა მადლობა დიდი და მადლობა რომ შეიძლება და წარმატებს გისურვებ და უკვე გვაქვს 11 ემერალდი შეგიძლიათ გამოხვიდეთ რო დაგლაპარაკოთ კარგად გამოხვიდეთ მოვიდა თქვენთვის მაქვს მოდით აქ ცოტა უკან აქ ცოტა უკან ნუ ოღია ცოტა დაცულები ვიყოთ დია ხა მოვიდ გამი ისეთ ხო არა გამოხდა არა ანუ ცოტა უფრო რო გითხრა ანუ თქვენ დახოლმე მჭირდება რა დია ნუ როდ ესეთ ამში მოგდავლებთ რა ბანკი მინდა აა გამატანინოთ რომ ნუ 50% თქვენი იქნება 50% ჩვენი. ჩემი რა და ნუ რომელიღაცა თქვენმა მეუბარმა, ნუ ვიღაცა პოლიციელმა მითხრა, ნუ თუ ვიღაცამ რო ვიღაცა დაგეხმარებაო და ნუ ხვდებით რა. ზღვის პოლიციაზე ამბობთ ვიღაცა? ო. ო ვიღაცა ბრაზებს რა, ანუ ხან რაღაცას ვიშო თქვენ სხვა გაწყობთ. ხო რა მეც მეც ნუ მეც მაბრაზებს ამიტომ მინდა რომ მისი ბალი გავისტრო. რადგან მეც მაბრაზებს ხედავ ორივე მიცით კარგად ხუვი შეიძლება პირველად გნახეთ მაგრამ მაინც ამიტომ მოდით იცით რა ვქნათ. მოდით ეგ ანუ ხვალ შევიკრიბოთ ამ ადგილას და უცბად დავამარცხოთ ეგ ზღვის პოლიციელი. ავიღოთ ყველა თავის ფული და 50% შენი იყოს 50 ჩემი გაწყობს? ნუ კა მაწყობს. კაი, ნახვამდის. რა ქვია? კაი, ნახვამდის. რა ქვია? მე დიმიტრი მქვია. თქვენ რა ქვია? მე იოსები. აი, სასიამოვნოა. წავედით. კარგი ნახვანდის. კაი მეგობრო. ეხლა ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკება, ამიტომ მოკლედ მეგობრო, ჩვენი სამუშაო დღე დამთავრდა დიდი შესაძლებლობით. თან თქვენ მხოლოდ ორი კლიენტი უნდა იმას ვექნა და უკვე სამი აა სამს მომემსახურე, ამიტომ წესით უკვე შემდეგ დირექტორთან მივიდე. დირექტორო, მომემსახურე ეხლა მოგცემთ ყველა ფულს. აი ასე რაც გამოვიმუშავე და ეს ბარ გამინაწილეთ და პლუსადაც ჩემ კოსტუმსაც ჩავაწყობ ახლა თორე ხო ხდები თვითონაც ახლა სულ ჩემი პასპორტი მიდის ხო ხდები თვითონაც ამიტომ აბიო და შევინახავ სად კარგი რადგან სამ ისა სამუშაო და მთავრე რემონტი გამიკეთე ახლა კი ისა ნივთები და ფული კარგით 6 გამოდის ჩემია რაც არის სამართლიანია დირექტორი ჩემი ამიტომ თუ შეიძლება მომეთით და დავიწყოთ. კედლები უნდა შევცვალო, ხო ამეებზე? ხო წესით დირექტორო. ხო, აი უცოდ ეხლა ამ რემონტს გავაკეთებ და შეგვიძლია სახში წავიდეთ და ისეც 10000 მომცემ მეგობრებო, წარმოიდგინეთ 10000 და ეს კაი იდეა იქნება იმისთვის, რომ მოვატყუოთ მაგ პოლიციას, რომ უბრუნოთ თავის 10000 დოლარს, როგორც თქვენ იცით, უკანა ბომში სერიაში ამჩემა რომ ვალი უნდა გადაიხადოთო აა ისმინე ხო ისმინე აქ იმიტომ მოგაკითხე რომ ნუ ცოტა პროცესი უნდა დავაჩქარო თორე უკვე ზებრაში ვარ აა კაი მოიცე ქურდი ხარ თუ რა არა ანუ უბრალოდ ის ის კაცი ნუ როდ ეგრე იქცევა რა აა გეძებს ო მეძებს ნუ უკვე გამომიცხადა აა აი მასაკეთებს ხვალდილი თან უნდა შევიკრიბოთ ამიტომ ავაჩქარებ პროცესს დიდი ხანი არ დაასჭირდება ნუ და ხმარება ხوار ჭირდება არა არა აი ამ წელს დავამთავრე დიდი არაფერი არ არის ო კაი ხვალ სადაც ხასნადი აქ იყავი აი აუ რა გავტეხე მოიცი ისე გავდგო აი ესე ოპი ხო და კიდე იმის გამინდა რომ ის შენ საათს მუშაობ ის ეს ადგილი ჩემი გაკეთებულია რა მაღაზია გაკეთილი არ არის კი არის უბრალოდ მეგობარი არის ეხლა უცხო წავა ეგ ვინაა ეს შენ მეგობარი დიახ ეხლა წავა უბრალოდ რაღაცის თქვა უნდა და დიდი მეტი არაფერი აჰა დავდგაც აა აი ასე კაი ერთი ლოკი რაღაცნაირად დავგი, მაგრამ პრინციპში კედლები შეიცვალა. ნუ რავი, ამაზე 10000 ლარს უხდიან, არ ვიცი, მაგრამ ფიქრობ მაინც კედლების შეცვლა დირექტორს არ გამოვიდოდა, რადგან მე დამაბარა. დირექტორ, თქვენთან თახში შეცვალო კედელი? მეგობრებო, მოკლედ, დადგა მეორე დღე და როგორც დაგპირდით, დირექტორმა ის მომცა 10000 დოლარი, უბრალოდ ღამის საქმეები ქონდა და ეხლა მომცა. მოკლედ, პრინციპში მე უკვე მზადვარ ყველაფრისთვის. სამწუხაროდ მე ის არ ამაქვს, მაგრამ სამგეორდ მე მაქვს აგური, შეიძლება აგურით ადამიანის გათიშვა ცოტა რაღაც უაზრობა, მაგრამ რატომაც არა ბარი ამ შიტს დაუმატებრო, უფრო მოვატყო ცვის პოლიციელი. ხო, უცნაურია ცვის პოლიციელი რო დაგდებს, მაგრამ სამაგიეროდ მოდით ახლა წავიდეთ. აუ აქ მე რითი ასვიზავდი? მოდი აქ გავაკეთოთ ესეთი გასასვლელი. რა მე კიდე რამის მოდი ახლა აქ ესეთ გასასვლელს გავაკეთე მეგობრებო რომ ბევრი არ ვიწვალო ხოლმე და იქით მხარეს არ წავიდე აი ასე ამიტომ მოდით ახლა წავიდეთ დავლა ჩავიდეთ როგორც თქვი ეს გადავაგდოთ და მივიდეთ იმ ადგილას სადაც უშინ დიმიტრის დავპირდით ვისვას ამიტომ მოდი ახლა მივიდეთ ერთი შევინახოთ 7 ცალი დოლარი ამიტომ მოდით ახლა წავიდეთ აი და უცად მივიდეთ მაღაზიასთან და წესით არიგით ეგ ზღვის პოლიციელი უკვე უნდა მოვიდეს. არ მგონია რომ რავი არ იქნება. დიდი შესაძლებლობით ჩადმე მაგარი. ამიტომ მოდით ახლა უცად მივიდეთ. გამარჯობა დიმიტრი, მოვედი. აქ ხარ? გამარჯობა დიმიტრი. კი, ვროდ ვროდ შევყონდი და ან ძალიან დიდი ხანი გელოდებოდი. მოდი. ნუ იმაში. მე მზად ვარ. სტაფი ისეთი არის, ბანკი თავით არის. ეხლა მე ავიღე ზუსტად 10 სტაკი ნამდვილი დოლარი, იმედი არ შეგშურდება, ხო და ეხლა ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ზღვის პოლიციელი და უნდა გადავაგდოთ შენობიდან. შეიძლება ეს ცოტა სასაცილო არის რაღაცა მხრიდან, მაგრამ აი ასე ვაპირებ მის დამარცხებას. ვარ წავიდეთ და просто ესე რაღაც ხმით თუ არ მოკლა. ასე მე მაგ აგური, აგრაში გამოადგება არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში. მე მე ჯობლესაც მიფამე, ანუ მე გავ ანუ მე ჩავაგდებ და ნუ უბრალოდ ჩავახს წყალში თუ არ წავედი ფეხა და შეუკვიჩე. ასე არა, გვაქვს რამე დავაფაროთ თავზე? არა, მაქვს, მაგრამ საჩელიბა იყოს ეს ეგზის პოლიციელი, ალბათ სადაც მაღაზიას მაღაზიასთან ივლის, ამიტომ მოდი მოუძებნოთ აა სად არის ეს ეგზის პოლიციელი? თუ თუ მეტანახე აა მეგობრებო აა რა ქვია ხო საჩელიბა აი აქ არის, აი აქ არის. დიმიტრი. სად არის? აგი არის. თუ პოლიციელი გამარჯობა ხო პარა ხალხი ჰოლივუდში ბიჭო უყურე შე ხო მითხარ რო 10 ის გინდა დოლარი ხო ხო გინდოდა 10 დოლარი ხო და მე მაქვს ეს 10 10 დოლარი კი არა 10000 დოლარი რო შეჭი ცოტა უკვე ვითაც ვერ გადმოცევ აი და უყურე რო არი ნამდვილი აი ეს 7-იც არის ხედავ ხო და თუ გინდა რომ ყველა მოქსე მაშინ შენ უნდა გამოყვე ოპა შენი ფული დიახ ხო და გინდა გინდა რომ 2 ფული და ორი უნდა გაგვითარ თუ გინდა რომ აქეთან ყველა მოგწე მაშინ შენ უნდა წამოყვე გასაგებია ხო ზუსტად უნდა წამოყვე თორე იცი რამ რამ რამდენი ფულია ყველა დაინახოს ამიტომ უნდა წამოხვიდე გასაგებია აი აი აქეთ წამო წამოდი ის ხო პოლიცია რო აი ცოტა ხარ გაძლია აუგე შენ ვერ უნდა დაგვინახოს ჯობია იქ ვება ბევრი თვალის აა გარეში. კაი, წავუ ახლა წაგიყვანთ მაგ ადგილას, რამე დიდი შენობა გვინდა დიმიტრი. წავუ, წავიყვანოთ სხვის პოლიციელო და მოდით ახლა გახსოვდეს ხმალი მაგ. დიახ, ხო იცი არ არ ვწtildeობ თქვენ მოტყუებას. აი ზუსტად თქვენი ვალი არის, ამიტომ მოდი. დიმიტრი სადღაც მანდარი. აი ასე, წამოდი. აი აქ არის ზუსტად და აგისთან ისთვის გავაკეთე ეს. აუ სად არის? მოიცა. აა უნდა იყოს აი აქ ასასვლელი ხო ამოდით უბრალოდ მაღლა არის ძალიან მაღლა არის და მაღლა აა აქია იმედია დიმიტრიც ამოდი ამიტომ მოდი ახლა ავიდეთ აი დიმიტრიც დაბლა არის და გავაგრძელოთ აა ავიდეთ აი ასე ასე ასე აჰა და ავიდეთ ყველაზე მაღლა აი ზუსტად ხო, ყველაზე ჩამორჩით. ეს ადგილი მე არის, კაი ეს არის. უყურეთ. საჩელია. დივიტრი, დივიტრი, ამოდი, უყურე ორი წავით სამი მიქარი. უყურე ეხლა შენს ფანჯარა გატეხე. კაი, სადმე აი ხმართ, აი ხე. აა, მოკლედ ეხლა მე მოგცემ ამ ყველა 10000 დოლარს, უბრალოდ აქ დადებ. აი, აი, აი, მომიშვით, აი. ჩენ შემოხედე ნახვამდის მიდი მიდი მიდი მიდი მიდი სო გადავაგე აი აქ მკვდარი არის დიმიტრი შეგიძლია ჩამოხვიდე აჰა გაგიტეხავ იქ ფანჯარას და პრინციპში აი ასე სო აბა ალბათ მკვდარი არის ხო არაფერი არ ვთქვი ხო ალბათ მკვდარი არის და ყველა მისი ემერალდები ჩავიღეთ ამიტომ ბიჭო იქე ისეთ ვერავინ ვერ შეამჩნევს იქე ბაზრი არა აქ დამალვას ამ ყოველ ბიჭო ყოველას შეამჩნევს. ანუ რადგან ანუ ეს გვამია. ანუ ერთი კითხვა მაქვს, ერთი იდეა მაქვს. მოდი ახლა ამ კიბეები დაბრო ჩადი და მომიტანე კინა მაინც. კინა კი არა, მიწა. მომიტანე თუ შეიძლება ერთი იდეა მაქვს როგორ დავმოკლებ. ანუ ძალიან კარგი იდეა მაქვს მე. ესე გადავკეტოთ როგორც კუბი თუ მოიცე თუ დაბლა ჩავაგდი ბავშვი. ამის ქვემოთ რამე არის? კი არის რაღაც მაღაზია ალბათ. რა გავაკეთოთ? უფ უნა ბიჭო უკვე სიცოცხლეს გადმოასხა მოკლედ მოდი ახლა ამას ჩავიჩვი რა თავის ყოფი ასე ვთქვა ბრონს და მოდი წყალში კაი მოდი ავაყენო გაჩია ვაყენე ანუ მე მე მე ვიდი რა ვაყენე ანუ ყურთი ვაყენე ანუ ან თავყანე გაჩე უკვე გაჭიმათ მოდის კაი ამინდია დიო აფიში წავიყონე აა ფული ამის წაყვანა ძიმია გადავარდი გადავარდი სო აი წაში ჩავაგდით ახლა მეც უნდა გადავხედოთ წაში და დავახდი თავში და წაში და ხავ ა გა გა გა აი ეს მიყვანე აუ გარეთაც კიელვა არის დაში ასეთ ანჩი აი ეს აი მას გავხდი კიელვა არის და სო მოდი ახლა ის იმას ვიზავ რა დავაფარებ ამას და პრინციპში სო ამოდი მაგ მაგ მაგ მე მაგ არა არა გაჭა ის დავაფაროთ ხო ხო კაი იდეაა და ხალხი ფსოვითო აცარებს ისო აი და მე აი აქ ისამოვა და ერქვა იმას ბალახები ამიტომ სო წამოდი და გავიყოთ ახლა ეს ფული ორივე მერთად სადმე აი აქ მოდი სათხარ სათხარ აქი თუ რა სად გავიყოთ შენთან სახში მოდი კაი აქა მოდი წესით რამდენი სტაია 1 2 3 4 11 სტაკი არის რა და უფრო 12 მაშინ იცი რა ვქნა 6 სტაკი შენ გადმოგიყრი 1 2 რამდენი არის რამდენია არის 6 სტაკი თუ არ არის აჰა და მე გამოდის იმჩება 1 სტაკი 2 სტაკი 3 სტაკი 4 სტაკი 4 სტაკი და 7 კარგი მაშინ ეგ ფულ შენ დაიტოვე პირიქით შენ გარეშე არაფერი გამომივიდო და ამიტომ წარმატებები და მადლობა რომ დამეხმარე კარგი მადლობა არა თუ თუ მე ჩემს ნომერს მოგცემ კაი ხო მითხარი ჩავიწერ რომ ნომერი მომეცი და წარმატებებიდან ახლოს მე უბრალოდ ჩემ ნომერი ყოველთვის გქონდეს კაი კაი ეხლა შევინახოთ არ დამისვერდეს 0 და ისე მეგობრებო აქ ეს აბჯარი მაქვს ძველი პოლიციელის მაგრამ ამას იცით რაც უზადი და აი ამ კრიპერის თავს იცით რაც ჩამოკიდებ სახში ვერც ვერავინ ვერ გაიგებს რომ მე ვარ დეკორაციას მაინც გავს ამიტომ აა ხო რა მოდი შევიდეთ ჩვენთან სახში და ასევე გავაკეთოთ მინი რემონტი ასე დაუძახოთ ავიღოთ ახლა ჩეს ეს მე ვიყიდე რა ეს მაგ ისა აქვია მაგას აა crafting table რა და მოდი შევინახოთ ნომერიც და ყველაფერიც. მოკლედ მეგობრებო, სულ ეს იყო ამ ამ მეორე სერიას ჩვენ დავამარცხეთ ზღვის პოლიციელი და განახავთ ჩვენ ბომბის სერიაში და ისეც უნდა ეხლა დავიწინო. ამიტომ განახავთ ჩვენ ბომბის სერიაში. ამას კიდე სამი აქ ჩამოვკიდებ. ამიტომ ყველას კარგად.